tegenda kwambala ngatto okusamba mu kisaawe mu kiseera kino tebagamba nti nno tebalijja mu kiseera kino baasaba babaweemu obudde national unity platform ate awo ekibiina ekyaddako the democratic party the odes party wane eno nekivaayo nga kiyita mu mwogezi wa democratic party opio okola lo amanu n'avaayo n'agamba a ensonga zino ffenga dp batwebuuzaako naye munange tetusalangawo joyininga nagayi ate bali abaliyo dp block ne bana aa abo benoonyeza byabwe abo nedda mu abalaba bavaayo wano ne bajoyininga nuupu ne mu nuupu ate bavaayo kati mugamba mutya nti nno badipi si baffe abo bamabikke ne bamukaaku kale eyo dp nayo nebyewakana kulwokusatu upc uganda peoples congress jukira nayo omukulu wa lubiri yaliyo ne bavaayo bayita mwogezi waabwe sharon ne muzeyi faizo nategeeza naffe nga upc aa ah, tetubiriimu ebyo era abo ababadde abo bamaskaleda si be ba upc fe tetubiriimu ebya peoples front for transition nekitegeeza nti ne wiiki eno mwebitandikidde asi byabufuzi byokka nti byebibaddeyo ne ku paalamenti wabaddeyo ensonga oluvannyuma lwa sipiika wa paalamenti jacob lokori olanya okuvaayo bw'atyo n'ategeezanga amateeka n'ebbago oba amabago gonna agataggwa n'ebiteeso bye twandiise motions ezitakomekerezebwa mu paalamenti ey'ekumi eyali ekubirizibwa rebecca alitwala kadaaga ye yabiyimiriza n'agamba ebyo byonna gavumenti bye yeetaaga okuzza ejja kukomawo ebyanjule ah, buto amaloboozi gaava mu ah, babaka ono agezaako okulwanyisa bya rebeka alitwala kadaaga buli kimu ekyaliko kubanga twalaba ne institute of parliamentary studies eyali efuuliddwa nga baleese ekiteeso netteeka nefulibwa rebecca kadaga institute of parliamentary studies oluvannyuma lw'emyaka amakumi abiri at the helm of parliament emyaka kumi nga deputy speaker emyaka kumi nga spiika ne banoonyayo kye bamubbulamu okumujjukiranga baba ne bajja aaaa ah, ah, ah, ebyo byonna tubikyuse eddeyo efuuke institute of parliamentary studies tujjeko erinnya rebecca litwala kadaaga kaakati nebagamba obaki ekyo ko abala nedda waliwo ebimu byebagala okwewala nga waliwo enongosereza musemateeka ezalimu okukomyawo ekkomo ku myaka ezaletebwa bali ku ludda oluvuganya ne gavumenti nga bakulembeddwa shado atone geno wilfred newagaba nti osanga oba ebyo byebagala okubeera nga ate bayimiriza kubanga kwalimu uh, okendeza kubungi obwabaminisita n'ebirala ebitambulira uh, mu kowe eryo ate era abalala nebaga oba baga kuyimiriza alipoota ey'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka paalamenti gye kanoonyereza ku mivuyo n'obutemu obwali mu kalulu akaakaggwa mwe battira abantu amasasi agaabakubibwa abaasibibwanga nejebuli eno uh, tebasumululwanga ensonga ezo oluvannyuma lw'okubaawo zonna zonna e, etteeka erya nssf act ddyo lyakolebwa ti ddyo lyakomezeddwawo n'erya succession erikwataganya ku nsonga ezo naye byonna tubadde tubyogera nga bwe ninda omukukunavu omukukunavu olyotya munnange nkulaba neko eh, uh, covaxi eddagala eryo ndeeta ndabe sokolete ndabe eddagala lino ze nalirwanirira eh. eryakonafiru santaiza era nze lyerinkuumye wanga birala byebikuumaku bino eh, kubyacovid ate strategy kati bantu balina strategy eh. strategy kakati waliwo vaccination naye abazungu batandisa okugamba mbw ate ofunayo simanyi booster kitegeeza this issue is going to eh, eh, mumulowooza nti abazungu abainvestinga mueri eddagala eh. ne bainvestinga mu masis mm. sente baba bazijjaeyo mm. uh-huh. nokubayigezaho to treat at home mm. kuba sente bina isolation centers biki byonna hmm. ebyo kati tubivuddeko tugenze ku stage ndala stage ndala ko tulitingira waka hmm. kubeera waka hmm. na coexisting and avoiding ngoroza nti malaria gwe bagema polio gwe bagema abantu bakyafu aba polio tebaliyo gye bali so the best way nze mbayamba ate nga tebansasula obayamba eh, mungeri kijo obayamba ate mba zibansasula okola bwanakyewa eh. oba bwagazi bwa gavumenti yo and people respect what I say mm. kubanga twaka likodi yange erikiria mm. kati mwemba wa eh, eh, kubanze nabagamba ntikinyanguira mangu lwa nsonga mm. nalaba nga abasajja abakulu ewaffe nga batambula n'akagolo eh. naye bana bantu abasajja abo abedda balina risaaki akagolo nga kakola kyolo kweyasamula toba na kinyendwa okwetyamula mm. kale akagolo bakakola mu bikolokomba byambidde hmm? nkyobakizuola batya eh, weragi wa ku nsaalo uh-huh. nti oluseke balutambuliza mu mazzi agatambula hmm. vepa neefuuka ki hmm. emandula evuga pikipiki naye byabazungu si be babituleetera ah, ah, ah. basangawo abantu baffe nga balina sayansi abaganda omunyo bagujanga mu nsaalo bwekyo ebisaalo ebyo uh-huh. birisolote eh. eh. sokombuulireko kyobulaba nti bana bakimbo mm. wabaani abo mm. babaze mu habo eh. singa tebasanze badokita nambatya mm. ono omusajja yakola ajjanja ba kansa with evidence naye olwokuba sitali apuluvudi bayi bazungu babisayira ensinga naye nga lwaki ovaali omusajja nga bamuyita muguluma ngaakola omwo nga alina kyatakola emundu zaaliyo ewaffe wa mukyalo ebuddu ku kyali kyaffe kwaliko abagezi abayitirivu e? yes naye kakati bino ogenda n'obuli asomayi bakoze ebbaasi ziri ludda wa that is assembling kayoola manufacture kyalingi and assembling there are two different issues are you assembling or you are manufacture kyalingi because we cannot go back to developing a wheel kubange eyo olwedde yakolebwa tulina kuyiya kipya omwana yayiyiza emmotoka nga emipiira gyabajapani yingini <laughs> yabajapani ate yayiyiza ekyo kuyiya kiki okuyiya oh, kwe kuzuula ekipya ekitabaddeewo hmm. yakoze ennyonyi tetukyaddayo kuba whitef brothers balina tuga nti no bayongedde omutindo okukibaddeolina kwongera ku kino ekiriwo mm. kakati tegenda nenewuunya mm. ezemotoka zemuyita kibina bwogiraba esituse bweti bakuga nti erimu ekyabatoolo ekipiira bagibinula abatoolo eyo ebinusa eyo ate tegwa kakati masobatics bamuyigirawo but we don't develop our local Mhm. mumuli somanyi profesa we makere yayiza kino byabulimba yayiza padres mu papyrus mhm. somanyi abo tebalina kyebakola toza complete useless people somanyi yayiza ventilators yayiza babesente za museveni ezayinovation niye ventilators ze bayiya ziri luddawo twazuulira mu biseera bya covid nti balina bye bayiyiza singa bayiiya gwogamba singa baprofesa bamwe bayiiya singa mm. mm. tebedimira emisaala where do you find professors going in a strike <laughs> universal is dependent on patent kubanga kyoyiyiza eh, ekyokiteekako patent notandika okukifuna hmm. ate professor yediima ati haw <laughs> tikiriiyo hmm. kale luli nakunyonyola hmm. nembagamba nti bakabaleega bebaali bapioneersbalwana bebalwanyisa omuzungu bebateekawo eh. eno new order naye abawandiisi b'ebyafaayo mm, ba professor semakula kiwanuka bakalugire mm. the pioneer historians mm. bagendera ku byabazungu mm. the bazungu cannot praise mwanga and mm. kabalenga mm. bano bamusazi bali bannansi was mandatory mm. nti ongeze mm. noto obwetwaze mm. bagende bafune maso plan okay. but the people who fought the british mm. weyakabalega mwanga and mutesa the first kyovulamba mm. mubobosi mubyobufuzi tulina kyetuyita mm. uh, missed opportunity mwanga uh-huh. era yensonga lwaki mm. uganda teina founding father yeah. teri ensi etalina muntu yagisimira musinjiteinani nawulira obotenga yatandikirao yazimba musinji ki yatandikirawebakwasa obwentwakirala mm. bwe bamukwasa omwana yamulabirira omwana omanyeakantu akali mumaaso ga sipiika okalaba akasati akaliawo akakagundi kakutta omwanakakutta omwana eh, naye olwokuba omwana takula nako bwekali nze bazukulubange bagenda nebalaba eh. bagenda nebalanga okunywa amata okunywa amata mhm. bamukula bakanywa simanyi baani nga twasoma mu primary balance diet kan mm. you educate a ugandan on whether milk is important or not ah. is affordability eh, naye amatago bakakolaki bagagala era buli <laughs> muntu agamanyi nti gamuwendo naye jajja lwaki tetugulya amatago bamukulagebanye nebagagambwa that's why they advertise that milk <laughs> akugambwa <laughs> kubanga omwana amabeere agatandikirawo agatandika nga yakagwa ku ngozi eh. <laughs> kandi nebalanga sabuuni oba bamwita geisha eh, geisha eh. bwetokolwange nebuga nti ah, totuleetya geisha obwo obwana tebukula akaseera buba mu baafu okuva emyaka gyoda kakati eh. ne uganda eh. yali badde akantu ako eh. nti after 10 years ono omwana yali bwati nebatekawo akalalanaye omwana gwe basula mu nkaaga mu ebiri eh. ali awo mumaaso ga sipiiki era eh. akyali bebi stanted eh. eh. wano gundi yali agala okulya sente ezobwerere ani oyo generit mwine mm. naga nti mukyuse emoto ya uganda mugjeko ngaalize hambo bad mugjeko ki kubanga eggwanga terikola eh, tuteekeko eworking nation oba enjuki eh. babimanyi endomitebolayones eh. empologoma ezisatembwe ezakamerunzali tute ku kikopo ekyawadikap ate amavubiate amavubi amavubi ne mu world cup tegagendayo ne mu africa cup tebava mu kibinja do ugandans even know the, eh. the, the importance of eh, ngaali eyo eh, gundi Eh, eh. nti anti ogiraba n'okutambula tetambuwano bagenda ne baleeta bas puresident yaleeta bas mm. ne bagironkinga nti kekabonero kenaalemu omuvuka baali bamuyita mugabi oba yalagawa mm. nagamba museveni ti bas teriimu bantu mm-hmm. bas eri mu nsiko mm-hmm. bas temuli musiraamu mm-hmm. eh. nembaga abange Eh. every political symbol is abused mm. abadde pe baleeta enkumbi hey. Eh. omuyini gwenkumbi eh. nenkumbi hey. hey. nti eze kulima bo balimi hey. era beni kiwanuka kyasooka okukola kuraisinga e bei ya mwanyi nebagamba nti eyo enkumbi eze kuziika kabaka ezkuziika kabaka hey. hey. nebagamba nti ate siyeyo erima uh -huh. waliwo endala hey. anti bamalaya abakazi webajja wano hey. bamalaya abakazi bwe bajja wano be bazimba najja nankumbi atya that village najja nankumbi eh. was constructed by prostitutes ate lwakibewaana nga nti ate nze naleeta ki najja nankumbi eh. Eh. nga bategeeza eyo tebategeeza eno eyabbenajja nankumbi olabawo ensuku enene obemwanyi yes <laughs> kakati simbo ne bakugandi mm, Mm. upisa ekibato kyayo ekiraba ekibato kyayo eh, ekuga tojja togijoininga oti <laughs> eh, wamma eh. akikutadde bwati maaso nti no tojja kabaka yekka ne bagituuma kirio wa serefu upc the united protestants of cantebury dp din ya papakati gwe once you come out with ekintu kyo thats mm. why me i don't retract what ihave said kyoyogedde mwankutte bubi nedda tewaliro bankwata bubi kyoyogeddebecause manyi the moment you deviate from your position mm. youare working for the enemy kituufu oyina kusigala kuekyo nokiyimiriraoo omusajja bamuyita kibuuka kibuuka ki yali wa sipi kasajja kali kamatanta nnyo nga kasiba bottaayi bakayoola kagamba mu national rwandis movement erwa nr nebakayoolerawo <laughs> yajiita national rwandis ah, movementkolera tteeka lya sekitarianism eh, sekitarianism muleeta amateeka agatasobola kusolovingaki naye abantu bali mu kugamba eh. sekitarianism eyogera bagyogeddeko naye abagikola tebakwata teriiyo eh, teriiyo kakati bebya national security fund bite mbitegeera the struggle is the civils wants to destroy the national security fund by creating private companies nti omuntu asobole okutereka eno neno neno sinakumibwa zitya national security fund must be maintained because it is a state agency nebwaliberawo gavumenti embi efaananitya kakati bano bali mm. driven by sentiment mm. bwobuuza omusajja ono omubuuza ebyarugaba nti abatereka mu uganda bali bameka agamba nti no eh, tebawera million 5 ziringa 2 don't accept hmm. two hmm. nti gwe abakozi bameka abalina national security fund kuba kampuni ekuwaayo e, e, nekwongererako how many companies ezisindika sente mu national security fund kampuni ntono two hmm. obanga sente ziri enyingi zakulema okukozesa nebakuterekera 15 percent zirizowazikolamuki ziri eri zewalinga ofuna kuba kampuni ekusalako bitundu ejja kubasomesa 1 ku misaala gyabwe lwaki yo tejjayo ku sente like nationalnebawaayoko abasomesa kakati mukizanyiremu n'ekyo nabyo mbwabimakere bawizirwa wenzi okwizirwa wingachi nita mbakube bifananyi because a private mm. company we call up singer mutunda sentence mubimanyi mm. kati ndaba MTN ndoza namwe balangira nanta MTN yaga to grow shares anti shares egenda kola chi nanga anti chi you raise mm. capital mm. you can borrow from a bank mm. sources of money mm. you can borrow from a financial institution mm. you can eh, sell shares mm. Eh? Mm. but you tell us you are raising funds to do what to invest in what mtn lwaki finaluvanyumalwemyakaaofisa si yajja manaja mm. yenyini omuzungu mm. hey. mm. how can you sell shares where you don't have a vibrant stock exchange mm. ati kwenakubuuza nti ani akulya stock exchange mu uganda our companies are family mm. companies why mm. abantu bategeera shares era bwebalanga mukalango kaabwe bakalanga wasemba eshareholder mm. balina ebika esharholder mm-hmm. mm. oli esharholder ainvestinga sente zo can make a profit or mm. can fail to make a profit mm. it is after the annual delegation meeting mm. that you decide nti wafunye sente mm. tusalawo oba tuzigaba oba tuliziinvestinge mm. kakati mu uganda mm. national security fund manya kuntekola stock exchange baba gamba nti okugenda ku stock exchange kampuni eyo nokubanga ekola amagoba okumala emyaka esatu mm. kakati ebintu byano olwokutya okutekerera yalinga liyo profits mm. bakolaki bandadikira banda yalinga mtn ebadde eraga nti ekola profit anti kakati ziriwa egenda kuinvestinga muki mm. bayitikani bolo mm. is an international company mm. e, bolo etubuulire eh, kyegenda okuinvestinga mu sente ezo hey. Eh. n'abantu bababuulire nti hey. omugabo gugukuleetera ki what if they say mm. that go, nti waregistering roses uh -huh. e, ne batakugabira t oh. bajja kwereetera obuzibu mm. nti mm. eperson who buy the shares six that kan asobola okuleeta omwana womu w'omulimu explain to him Eh, kubanga agamba ndishaoda nange eh, nina omugabo bajja kufunayo nakuba essimu mhm. abagende timutole ku mugabo gwange uh-huh. kubanga bobe babalanga ebirango ekirango tukuwolerawo nga muzijjeewa eh. sente za banka zeewola ziva mummwe obanga mulimu especial project eyitiddemu ejjo nalabye emuseveni mm. ayina ekizibu tulina kyetuyita transferd anger ate tebakikolako omukazi omukadde yansanze ku lediyo navaayo nandaga akapapula bwatiranga nti gwowolereza ennyo museveni hmm. waliwo omusajja yakola ekibiina kyabataasoma mhm. natujjaku sente zaffe mhm. naye yatugambye hmm. museveni yalagira mu kalulu hmm. ne sente zaali ku akawunti nazitwala mu kalulu nammwe museveni mumumanyi mhm. oyo omusajja yayogeranga mbu owekibiina kyabataasoma kitedpeople eh. yes bawayo sente bangi mukalulu Museveni agambye mulete ebyapa byettaka uh -huh. tubisinge mu banka akalube kanaggwa nga ajja kwongeramu emirundi kumi hey. Eh. transfered anga kati webamunoonye this man collected yabeeranga ku tv ne radio ab'ekibiina kyabataasoma ab'ekibiina kyabataasoma buli gwolaba alanga wano this is why by the time the real people come mm-hmm. nga babyonona dda sako bazonona dda biki babyonona dda every mm. museveni's ideas bagizanyiramu dda tiba marketable mm. ate nga bagizanyiddemu kakati oyinza ekyokulanga ekirango banka eno erabirirwa banka enkulu nentekamu sente ezigudde zonna zibadde zabirwaki banka ento <laughs> era zonna zibadde zirabirirwa bank enthe moment you announce kakati fe tola baffe abalina amagezi kasosangawo ekipande ku kitundu bakutako not for sale mm. it means litundibwa naye bakyakayanatebanategeeragana kubanga walisanteka buli kintu kyonna kiriko nti not for sale kati ababbi kasabalabako not for sale lyebagula liriko enkayana which means aliyingiramu alabe parties this bank is guaranteed by the central bank i ran away mm. because many banks have collapsed on the lap seated on the lap ate nekirala waliwo afuna license ocooperatinga bank nga bank of uganda tmany oyo omuzungu atubuulize owa mtn and batubuulize mm. Eh. but future yabwe eriruddawo before mm. the ordinary ugandan is a duped to put to buy shares mm. we should know mm. the, whether this but is a permanent company or not. but the muzungu is everywhere mm. the muzungu cannot because he seeks no uh, mr who we are not see, seeing the, the face of Muzungu for the first time. And mm. the fact hmm. when I say Muzungu coming, I'm ready without using, on TV without using his juniors, mm. then I know something is fishy. Tuakalaba mobile company emu ngedu. Half, half, half resale. resale. ati sente ne kumasimu baduka nazo eh yes musose kuita kula ndi sente zili kusimu zinemereko mm. muzibe baka ba, ba, baka zamani kashaija zamani zamani zamani kitengeze chikadi e. Eh. bahati nubu kuti kuti sente zili kusimu miaka mnana kakati ateti kampuni ya simu ejezina agechi sezi e. Eh. you think Uganda is a fool Uganda is a fool ha tamari tamari mm. kino ekintu gwe akisabuukuludde tubadde tukyakiraba bulabiewange bamanyi nti oye talya kikumi nalabya abasajja mm. basajja babiri nga mm. batnabadde balaba ku byuma byange mm. ne bagamba we fall to this man thinking that is a catholic munne namugamba nti zino nti ekasoli <laughs> izeho kyansanyudde nnyo baali balooza nti omukatuliki yaba endinga mangu e, anti omukatuliki ayinayo kitaffe mukatonda eri anamugamba nebamugamba nti oyo muveeku oyonekitaawe mubatisimu muveeku anamugombaku munnaabwe bamubuulidde nti omusajja akubye tojja mumusobola wa isolated nze meeting mbanziraku even yesterday na meeting gyenaddendaku very interesting meeting for you don't know Mm. yesu yagamba abayigirizwa be nti mwebase temunsabidde nabomirundi esatu naye nga butibategeera ekyagamba ate baali babiraba ebiri mu maaso yeye yali alaba ekijja kati fe tuba tubiraba mubiraba ebijjaenaikamout aiteriyo era yamugambye mm. tegweroza mirundi is driven by money mirundi is driven by integrity Mm. integrity kampuni yonna nebwegwabaga nti echina goodwill mm. kyobula bakomyawo new gundi new gundi new gundi kitegeeza original mm. yeyina e, eh, bwegyogerako nga bolaba bens eh, bakolamu classes ezenjawulo nyekakuvadda eh. bens ezigala bensanti eh, nze nimemba mm. nalaba bens yedayimula nasatu nali nkukayanyaku eri bensi gyewagamba gyewapakinga mu lujja nontwalayo nenjiate bensi bagitomera <laughs> bensi bagiyita nazaraabatakisi bagitya fe aba bensi zetugula katala wakisekka mwinogula peya peya nagenda ko no wabenzi chali wage bamu eh kukube shashi eh nazanga mukazi wengati de wabirwa bamu wabenzi nenda birwa mwabo kolobo de ko nimka abijeko mhm. aba benzi fete tukala bula te wali abba eh abatakishwe jita ani abba benzi akatala ka benzi akatala ka benzi fetu bigula fetugula ah, ah. bibi benzi bagula peya era bwotomerako kaindiketa gonna bagajjakogula sukaali mu supermarket ngaate abamukola tebakumanyi kuba gwogula kasawo madivani takumanyi nemmeta kati ate nze wava munna mmanyi kuba nze nzijja wawava munno nze weva munno mubitabo mwendi so mumbeera eno dayimula ne benzi basinkana mukubo nga buli omu anoonya munne kakati dayimula yalina muwala we nga bamwyita masedesi mm. nga muwala mulungi nnyo teyafumbirwa mm. kakati kyobula abagiyita masedes benz mm. dayimula yawayo linnya lya olumba giyita dayimula benz eh. oba masedes benz masedes eh, yali mwana muwala eh. teyafumbirwa es kakatibwe so integrity integrity yange yamanyi yeye gudu mm. wirujenina Hey, eh, yansonga lwaki n'abantu following egejja bugezi hey, eh, yes. so tekendeera kava eyambuka bwambusiririactive kubyamubyemwogera mm. mm. nabagamba nti nze natunu lya area mm. bana abaana bebabadde bakyansi byokusabataje nga kampuni zange mm. okola but i have good will of the population mm. good will mm. gyobugingo pasa bugingo yampita nanga nti musajja gwe nakwewuunya mm. wayogera n'ogamba ti mukazi wange ne nazaala wange bakuba bali bamwita profesa naluso naava ebusuuka najja wano nawasawo omukazi mm-hmm. omuwala omuto mm-hmm. nyina weyo omuwala ne balumba naluso ne bamukuba okumwogoloza mm-hmm. namukolimira naafe ekikulukuto era namugambye nti gwino muwala we yakuvuma tomukolimira mm. apaana Mm-hmm. omwana yenna kasita omuzaala nakola ekintu naawe omusabira kuzaala ategere ayite mu prosesayite mu bulumi bwe bumu es eh. naye yali tammanyi eh. bujingo yali tammanyi yalitakumanyi no anti nga tandabangako bugingo nakyusiza n'abagamba nti mulimu mukyusiza bayibuli mm. nebamuwayiriza nti yajokeza mm. nembagamba nti bwosoma bayibuli mm. john yagamba jesus yagamba tialikyusa bayibuli eyo nagikokeramu ebitalimu alyokebwa omuliro mungi alikyusa bayibuli eyo n'teekamu ebitaalimu ajja kukangavulubanga yokulaani oligino yayo esigalawo mu transiration Mm. kakati bantu bakyusa munnimi the bible has undergone the jerusalem bible king david version etranslation eh, mm. kakati imagine mm. singa omuntu ajewuwo nomwanjulya nti ono mukyala wange ono nga wa myaka ena oba wakumi polisi ekwata defilement ako kalamuko kati what if atali muganda translate nagamba ekitegeezo eh, yayina omukazi wa myaka ena yayina omukazi wa myakaatransiration ekyuka okusinza ku nnimi ez'enjawulo kubanga eno yava mu luhibulo mu ah. lugiriiki ne mu lwebulaniya eh. kakati abakatoliki babagamba ti yozefu yali muwaafu abakatuliki tebagamba eh, mm. tiyali mubazi mm. ekigambo mukyava obubazi mm. kiri kyaluyonani necto eh, kiva mu nect something edesigner eh. yosefu yali omwavu kitaawe yafa muto nazimbira ne banyina amayumba natula ku likikolwa yekalu gyeyasanga zakaliya mm. zakariya nga bikira maria abeera wa zakariya mm. omwavu yalitudde ku lukiko lwa yeekaalu uh, uh. nti yesu yazaalibwa mu kisibo kyante waaliwo seraton ne bagirekawo mm. tutwala obudde tetulowoozanga nti amuactive mm. kakati olayinjagala obubabuulira ngebyo byonna ebitawanya babeesiga abo ne babugutana tebamanyi kigenda maasoambye mm. nti tuyina kyetuyita miss opportunity mm-hmm. uganda mm. twamisinga bamwanga mwanga tetukyabayina naye ate bamwanga singa bakwata eggwanga bali uh-huh. badde nga ethiopia eh. abaminsani baligenza abaki bonna tetwali eh. badde missionary development yonna wabamisani mm. bajja wano nebatukolera ekyituita accidental benefits mm. sukulu ze hospitals ani mm. ono ss bell yakola port bell nateekaku stemers kuba wano pamba namwanyi bedduke mangu okutuuka emumbaasa nereerwe yali yakuba wano bintu bituusa mumbaasa yes bafe batufuula garden kakati wetutuka miaka jenkaga jenakubolira mm. nti era we missed an opportunity upc ne dp balikoze government of national unit ne baisolatinga mengo eh. the country would have been different eh, singa dp ne upc crisis eh. if obote was a democrat mm. ne bwe yali bavuddeko mm. buganda yalina 21 constituent ababaka abekitole mmuseveni bwakoze constituency ezenjawo nakujula eri uh. so that was a miss opportunity okay. kakati today mm. when you serious anali uh, analyst mm. uganda yaddayo mumwaka gwa kinaana yaddayo okulonda kuno kwetuvuddemu okwa 22 january gwa kinaana kwenyini lwaki biki ebifaanagana awo kukulondo omanyi bagamba mbuwandiikira wano <laughs> kano nakawandiika ah, dbagamba pulezidenti mbwataba nabo <laughs> eh. nebabutumya nebabutumya mm. kadabe kadabe ah. wakawandiika ku lwokutaano julayi nga kumi omwaka nkumi bbiri abiri mu makaago e kabalagala ku ssaawa munaana julayi nga kumi bbiri abiri mm. kakati nakugamba mm. nakugamba nti natunuli okulonda kuno nga kufaananira ddala okuwa kinaana mhm. naye kituyambye mm. museveni sobot museveni sobot ah. tugende mpolbobiwainesemwogere bafaanagana mhm. lwaki bobi wine kikyafanaganya semwogerefanagana uh-huh. we are lacking your body museveni so body uh-huh. but all the situation mm. manya manya musega yagamba mm. mbu history does not repeat itself mm. fools mm. repeat the mistakes other fools made in the past nti ebyafaayo tebiddiriŋŋanwa eh. wabula ababuyabuya be eh. baddamu ne bakola ensobi eh, ezabalala <laughs> ate ze baakola kakati ate mupotical science bakugamba history does not repeat itself but a similar situation emerges with different key players eh, nti ebyafaayo tebiddiŋŋanwa naye ensonga zezimu zikomawo nga naye mulimu ku luno ba actors oba abantuabensole ya amerika mm. mulimu bapulezidenti abafaanagana ngaani eh. eh. mm. kakati nakugamba no tinatunuli akalulu kano nga kafaanana akakinaana era nembawoningirawo mhm. tiwemukazanyiramu mm. tujja kufuna ebyakinaana Mm. tebakazanyiramumainly because of bobi wine lwaki bobi wine the real mm. people abali analyzinga politics wa uganda bajja muteeka mu kifo kyanjawulo mm. this is the person that we have been lacking in the opposition bobi wine yes Mm mm-hmm. -hmm. as many weaknesses as mm. what mm. but when you analyze him properly mm. he is an opposition leader uganda has been looking for gwe tubadde tutaina yes mukugamba mm. the electoral committee dangerous signals before the 1980 elections the electoral commission of 1980 was appointed by paul muwanga without even consulting stakeholders uganda was divided into 124 constituencies however the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm upc took advantage of gerrymandering we call it gerrymandering you create smaller constituencies in areas where you have support gyolina obuwagizi obungi oyongerayo obubapaj ekikoze mhm, nrm yasalasala ngaeri western nekakati bano enjawulo yokka nga wano tesalawo mu buganda amannya mm. gatwalibwa mu palamenti Mm, okugasunsula eh. mukinana muwanga yakalonda kyamaani mm. wako kikira sekretary geno gundi waali sekono upc took advantage of gerrymandering and created various constituences and areas they were sure they had support such as apache north Apache South, Apache West, Apache South West. <laughs> the whole of Busoga mm. region mm. had 11 MOPs. BG districts in Buganda, uh -huh. which included MPG, current MPG district, Butambala and Wakiso, Gomba. had only four MOPs. Ah. Kampala City had only four MOPs. Hey. Eh. Interestingly, as elections approached, cabinet continued increasing the number of constituencies obviously for support mm. nabano bakikoze nebano kyebakoze ekitegeeza ebyafaayo bidiriŋŋaniddwa naye nga ku luno bikolebwa bantu balala ate ye obotekyanjawuloobot ate ye obote musimira situation ye yakolaki The current Electoral Commission is facing credibility challenges, mainly from the conduct of its chairman, Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new in the job. The law requires that the commission should retire after organizing two elections. I think this was intended to inject new blood in the commission. But his wastage of experience, it would have been better for commissioners who retire after reaching the retirement age for civil service. This would ensure experience and continuity because each election comes with the challenges and therefore requires experienced hands. Mm. Kakati ate president chiakola, mm. abere kito commission, wevamu zanya. Mhm. nebali jesali ngekibiina ekya bobi wineate yagoba lwakojo yamugoba naye nababuuza nti okujjako mumiso kitongole ekikese ekyasigala kimonitalinga lwakojo aman who has been running the electoral commission would be locked up bani mugali yeah. would have been put under house arrest mm -hmm. mukazi we teyayitamu mukazi we yayitamu egomba hey, lwakojonagenda mu palament kati ye sentebe wakakiiko k'ebyamateeka mu palament era mugezi nnyo mukyala mugezi mukyala oyo lwakojo robinlwakojo bamubuuza nti wa waggulu tulondani nti ebyo byammwe nze njagala mulonde mukazi wange <laughs> because lwakojo new mm. that museveni never give him another job kituufu yali amanyi eh. but the president overreacted Eh. omusajja ngaoyo aludde mu kakiiko okumala ebbanga ddene eh. yulok him inside eri babeera balangirira nupu ngenkeera bano babagobye ku supiati eh, nkugamba hmm. nti abeera keto komisioni bonna tebaligenze hmm. ono novice ne hmm. deputy wenovice baali badde bagamba nga baba babalonda Mm. baserekitinga emyaka ntibalitayalingira mulundi gumu mm. mm. nabakadde eh, e, e, e, egenda omulundi gumu atiolaba tugenda mukulonda peni ziba ndala mubaketi mm-hmm. babutwala obukamiramu amata eh. egundi buli kimugula kipya twakibuuzaako nti no eh. naye buli uh, bwe tugaba mukulonda tetubeerako nabye tutandikiraagenze mm. so in addition to being a novice bya mukama in election management yasibyabakama has a bad record he was involved in a futile attempt to malign dr besige in a rep case which flopped no lawyer ODPP could charge Besigye or any other person with rape based on evidence collected two years earlier. Rape and defilement cases depend on fresh ev evidence. The important ingredients in such cases are penetration, bruises, in case there is a, a or semen stuck on a, a woman, a victim. This cannot be established after two years, and that's why rape victims are advised not to bail. The case, therefore, was a holding charge intended to embarrass Dr. Besige and deny him ample time to campaign. Instead mm. of campaigning, he was always in court. Mm. And the case was embarrassing. Mm. How can you elect a president? A raping mm. avant. Ninga ati kwali wo alia. Nabagama. Mm. Ndi singa besi ya ina ama anyago. Mm. Agali inge ingala biene kanga bade kubulange ya amayega. Nga ina ama anyago. oba akuuma akamumula oluguudo singa weni atambula ngaasobola nevidence esigalawo mm. but why didn't the opposition raise these issues they, they saw a soft support in byabakamu to blackmail him eh, byabakamu eh, walaba bamugaana ah. walaba opposition bamugaana mm-hmm. eh, they wanted to blackmail him using mm. the history mm. bali mm. muganyi mm. secondly the blunder the commission has committed is to try to negotiate with the political party, party political parties which is not their role its role is to organize the elections and announce the results the only time to interact with the political parties is at the time of uh, nomination it should be the government interacting with the inter-party forum to harmonize political party demands not the electoral commission Solving wrangles within the political parties is not the role of the electoral commission. The commission's other role is to mobilize voters to participate in elections. Actually, the commission takes charge of candidates, not just aspirants, who have not been nominated. It is like a headmaster caring about a student who has not enrolled into his school. But once the child becomes a student, is given a copy of guidelines and the headmaster takes charge mm. yadda mu kulwana n'ababibiina mm, that's not your lord you have their party eh. your concern is candidates at, after they become candidates after nomination kasitomala okubasunsula awo abavunanyizibwako biri eri ebisigadde olungobire eh. katobifaako ah, ah, yabiyingiramu eh. naye nga lwaki lwaki ate babeera guided hmm. naye nkugamba nti opposition last resort with all of the background ihave provided i now wish to address myself to the current situation where the opposition is threatening to boycott the 2021 election if it is not extended the possibility of an extension is possible and they know it very well secondly no politician can demand for level the ground for the ground can never be level buli wawulira mm. omuntu politician mm. ayogera ku level the ground tekiriyo Levered ground mu politics tesobola kubeera ekyo kituufu ekyokimanyi the president of the united states remains mm. with, with the air force one mm. asigaza powers ze mm. nibwe bamuwangula mm. asigalawo naye nga consulting on mm. until mm. the inauguration ceremony mm. buli olabanga politician agaa nti levelling of the ground teriyodikiruba teri kawunda to level the ground didindanda ye teri mm. eh, gundi to level the ground ah, ah. maybe esoboka nga tekuli incumbentinkambensi ninga bino bimwogera eh. incumbensi helps you mm. if you have performed onuly eh. nga bimwogera ku muhozi mm. if Muhoz can ride on the success of his father, mm. what's the eh. problem? Mm. Is it nze kyenda bako ekiri unique muko kulowooza sinalabayo omuko gyafuza eggwanga <laughs> because politics is a name and money hey, eh, name yes. and money. Mm. nti mu south korea gino park mm. mu north korea oyo jajjabwe yeyali anunudde north korea era eh. he was defeated Kim but, hey. sunk. jaja yes mm. ensio eh, eh, eh, bagandi the gandi family the person the butos the butos in pakistan what about uh, george bush in a highly developed country the kennedys what about clinton and his wife the kennedys eh Mm. omuko gwe sinalabayo gyafuga omuko kijja kuba unique mu uganda oba kiyinza otutandikira ndooza ebintu bitandika tamale mm. ekyo njaga nange <laughs> nkirindiridde nkirabeko <laughs> kakandi nabagamba eh. teyolevule grand teriiyo ne mbagamba the reason why they fear an election today mm. is that they reached a conclusion that museveni cannot be defeated mm. which happened. Mm. This also means that whether the election is extended or not is not what the opposition is looking for. Mm. If they are surely interested in an election, they would direct their efforts to the real issues, like harmonizing the Health Act under which government is fighting COVID-19 as well as the electoral laws. Mm. You reform the laws. Mm. Uh -uh. COVID, tetuja kuba nkungana, tukole bwetu tuti. tuzize abantu ebikumi bibi si kyebaaliko mm. bo baali bagala kalukwongezebweyo kakati nga bo bakimanyi mm. nti akalulu okwongezebwayoongezebwayo bali bafunamu ki the eh, constitution does not provide for an extension of the president's elections eh. if the president fails to organize elections andthe speaker tebula eh. asipiika baali bagala mujjawo ne bamulwanyisa mm. ne mbagamba omulwanira bwereere mm. museveni tasobola kutalaka bwa pulezidenti <laughs> omukazi akome oluvanyuma lemyaka <laughs> ate constitution teyakiremerayo kimukwasamu nekiremerayo nagamba mm. nti ekyo mumala biseera kati nembagamba nti nti mm. E, e gundi e, wano nali mbanyonyola gundi mm. elections nembagamba mhm. alarming similarities of 1980 mm. nezetubaddemu mm. bifanaganabagamba the 1980 elections were preceded by a wave of the insecurity that was intended to intimidate the opposition many opposition candidates were arrested prominent among whom was a Kalega Njuba before he, he fled to the bush. Njuba was picked from Wirale at the current Constitution Square and arrested for days. Upon his release, he joined the NRM and later fled to the bush together with his wife, mm. Margaret Njuba. The killer squad introduced a bus which later came to be known as Mpawa Atalikaba, meaning that everyone will grieve. medical doctors at Mulago hospital were targeted. Obote's cousin, who at that time had joined the Democratic Party, the connection was directed by the police not to speak. Mm. Nze nali sabanga ku muntu gwe baganye okwogera. Yatuwubiranga buwubizi mu kinaana. Ani? Adeko ne Choni. Adeko ne Choni oli muganda wa Obote. Eh. Adeko ne Choni. mm. waliwo omuvuka nga bamwyita nyanzi nga muganda wabano bakayanja mm. papasa kayanja natalina eh, lulimi lwatamanyi eh. eh, yavumanga bupete mululu netingatinga teberiyokenyi semwogere yanyumiza olunaku lumuna mm. nga ndimana nkubolire nti tewesiganga bannabyafuzi byebogera ku bulala nti tiberiyo twamuyitanga tingatinga nganywa kaali nganywa walajoolyo omukakali kali sigala sigala ono kali umuliro gwoteka mukamwa tiberiyo kenya yali munywa kali soko olinde eh. nga saidi eriko eriko omuliro gwoteka kali bwe baba munywa eh. si sipoti sisire kisi eh. kali bwe baba munywa omuliro gwe gubeera mukamwa nawe tamale kisoboka babuuza abaami emimwa tebajoja yafuma obote semogere yanyumiza nti yafuma obote obote nalagira bamunonyi semogere abatudde mu lujalo ne mukazi werubaga eh. nga musajja mukulu e, emisinde gyaleeta <laughs> tingatinga eh. temeriyo keji na ingire nyumba eh. so mwagere hirooza ndi wae saji akude mchitu msa zaide soko lindo bada bata furumu soko lindo wakumuke vila angatari mchitanda munda cha semo kile soko lindo ato mchitanda kakole tinga tinga anga ye kwezi woli tinga tingo oh. wamanyi ee eh, ee eh, eh. ya yongere anga obote ya rete mtu kazali ko UWO eh, eh, eh Uganda wants obote eh UWO UWO Uganda wants obote eh. naye bintu nga bwoyogedde ebyeddiŋŋana bwogamba nebatiisatiisa ala byokulonda era nga bwekibaddewo mu kisanja kino abesimbyewo babakwatababatulugunya many opposition supporters were coast mm. to join upc to save their lives mm. it was this political situation which forced the dp to ignore calls of extending the 198 generation mm. abangereza batumakanyeyamba mm. asinkane aba dp nairobi okulonda kwengeyongereyo abadp nebagana mm. balowooza nti lukwerwa bot mm. extending the elections mm. meant extending this suffering mm. of the people mm. leaders and supporters alike the killings and detentions were intended to, to demonstrate their power and influence of upc although the upc blamed this on former min soldiers the truth was that the perpetrators were elements in the Ugandan army. For example, the bus in Power Talikaba operated every day around the same time between 8 and 10 p.m. The bus driver was well known and it had a permanent dumping place for the dead at Nabunya near It was the work of usual criminals. If it was the work of usual criminals, security forces would ambush the bus at Nabunya and arrest the killers. This indicates that it was the work of security forces. When Dr. Takome Kaira addressed a rally along Entebbe Road at Namasuba, urging people to vote for DP so that it tries Obote for crimes committed in the six cities, including the abolition of the Buganda Kingdom. Security forces